hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन की यहां पर डेफ कीवर्ड का यूज किया है मैंने और जैसा कि जानते हैं कि फंक्शन बनाते वक्त हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज हमने किया है इसके पहले और यहां पर प्रोग्राम जो भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे उसको रिवर्स में प्रिंट कराने की कोशिश की है तो आइए एक बार देखते हैं कि ये जो हमारा यहां पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो रिवर्स में प्रिंट होता है या नहीं तो इसको यहां से रन करवाते हैं तो यहां पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सूरज तो यहां पे आप देखिए कि जे ए आर यहां पे J A R U S U S print हुआ है यानी कि ये स्ट्रिंग जो सूरज लिखा हुआ है यही चीज रिवर्स में प्रिंट हुई है आप देख भी सकते हैं यहां पे रिजल्ट आपके सामने है ठीक है एक बार फिर से इसको रन करवा के दिखाता हूं ये देखिए देख रहे हैं यहां पे ये रन हो गया और ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिवर्स स्ट्रिंग तो ये रिवर्स स्ट्रिंग भी जो है रिवर्स में प्रिंट हुआ है ठीक है तो आप इसी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं और ये बहुत इजी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको भी करना है ये प्रोग्राम लिखना है और चीजें रिवर्स में प्रिंट हो जाएंगी आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video